Hello，大家，我是 T。今天呢是二月十八号，然后我要去苹果新一苹果 S 三，然后去拿我的 AirPods Pro Two，对，然后开箱给大家看，跟大家讲解一下，就是听一下，比较一下，就是无线耳机、有线耳机的差别这样。然后像我自己本身就有像是 A Voice 耳机，然后 DT 七七零 Pro，然后小米耳机、魔耳等。 然后等等等等等，然后还有今天要去哪的 AirPods Pro 2这样，然后就想跟大家比较看看这之间有什么差异这样。好，那就让我们出发喽，Go！苹果到了。 谢谢你，不不会会，谢谢。到喽，晚点来开箱给大家看。好的，来开箱一下 AirPods Pro 2，来详细开箱一下。因为刚刚拿到的时候，其实没有很，就是没有很详细的看，所以想说这次给大家满满的看一下开箱的过程。本体，不过拿到时候本身就有点小脏。 不知道你们有没有看到？打开之后呢，一样就会有一个这个贴纸啊、说明书之类的。然后呢，上面里面就有我的本体，然后还有线，这样线在后面。然后这个就是我的印着我的名字的，刻着我的名字，对。不过它它的壳本身就有点小小脏。 不知道为什么就有点灰尘的那种感觉，对，不知道你有没有看到，是有一点点。然后它下面口也不是二二二，它是一三这样。对，然后它其实这个壳啊，就是跟之前一样，所以它其实怎么说呢？就是它还是会还是会刮到啊什么的几率，对，它并不会说就是这个就会防防刮啊或什么的。 它还是很容易，就是如果你没有保护好它，还没有装壳的话，很容易还是会受伤。这样，对，所以再建议大家还是去买个保护壳吧。打开，然后它这时候就会跟手机配对，给大家看一下，有没有看到？就手机就会跳出来，对，没错。然后关于音质啊，它其实跟。 上一代其实差蛮多的，上一代蛮被大家蛮说，就是表现来说蛮平的，对，就有点像英美特的，就是曲线这样，就是比较平一点点，就比较像是监听耳机那样的感觉对。然后它后来第二代之后，它稍微着重了低音跟中音的部分，然后但是我觉得高频听起来还是有。 有一点点不是那么喜欢，当然我觉得音质是很看个人主观意见的，对。但是我觉得相相比前面来讲有好，就是第一代来讲有好蛮多，就是有提升蛮多了。只是高频的高频的地方，我觉得还是可以更好，因为它其实所谓哈曼曲线或者是英特美曲线，它其实就只是一个标准，那会基于这个标准去做一点点就是。 不一样，就会调教啊，或什么，就会有一点不一样。它不会说完全贴合，但是如果跟它原本那两个曲线差太多的话，基本上就是会被我们音质来说，会被我们来说是不太友好的。就是如果偏离那个曲线的话，基本上我们就会说，嗯，音质听起来不好。对，那基本上如果有稍微就接着它的，就是沿着它的那个曲线走，话，基本上来说，基本上以大众的。 观念来说还是会接，就是还会蛮接受的这样，对。然后像哈曼曲线，它就是会每一年，就是它除了曲线之就基本之外，它还会每一年抽，就是抽样数样数的人来听评这样，就评测这样，所以它就会根据那个人那些人去做调整。所以根据时代的演变啊，那些什么大家的观念啊，或者听感都会不同这样，对。所以我还是回归那一句话，就是。 音质这个东西，其实他们看个人的主观意识的然后啊，那个 AirPods Pro 2啊，它还有一个就是大家说会降噪嘛。对我觉得它其实比上一代的降噪，其实我觉得好很多因为上一代就整个会闷住，很不舒服那种。然后这一代有稍微好一点，可是你说真的完全改善吗？我觉得好像没有，就是还是能感受到它有有进步，但是我觉得还可以更好的地方这样。 我觉得不错啦，就是如果以无线耳机这几个字来讲的话，就单纯以无线耳机来比较的话，我觉得它其实算是无线耳机中来来说已经表表现算蛮出色了。但是如果你跟就是专专业的那种耳机，入耳式耳机啊，或者是头头戴式耳罩式耳机的话，其实基本上还是会差蛮多的啦。对，但是我觉得如果以无线耳机来说，我觉得它表现其实还蛮好的，而且进步还蛮大的。 好了，那以上就是这一次的分享了。那如果喜欢的话，别忘了按赞、订阅、分享。那我们就下次影片见喽，拜拜。